Héló! Héló! Rendőrt hívjon valaki azonnal! Rendőr! Gábor, van telefon a zsebedben? Hív telefon! Vagy micsoda a rendőrt? Szia Zsú, hívnál rendőrt, de most azonnal! Köszönjük! rendőrt! Igen! Közúti veszélyeztetés! Nem veszélyeztető magát. ma hallod, ne menjen vissza! Az anyja! Hátul van valaki? Péter, hátra me... Vagy... jelenteni, csak hogy tudja. Végig videózunk Zoom minden Ő az, akinek nincs meg a lámpája? Tök mindegy, 112, Zicsi azonnal küldjön